Moi kaikille. Mä oon Emil ja mä luen tämän tota, vetomuksen. Arvoisa Didier Bukalter, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 40-vuotisjuhlakokouksen osallistuvat edustajat. Viime vuosina lähi on syntynyt lisää ja entistä vaarallisempia järjestöjä, jotka uhkaavat maailman rauhaa ja ihmisarvoa. Terroristit on toimineet mielivaltaisesti ennennäkemättömällä tavalla pakottaneet vääräuskoisia pitämään kristittyjä kurdeja, jedisejä ja muita seksiorjiksi ja polttaneet ihmisiä elävältä. ISISin toimesta on menehtynyt tuhansia siviilejä, on tuhottu ihmiskunnan muinaishistorian perinteitä ja miljoonat ihmiset ovat paineet ulkomaille. Islamistisen kalifaatin perustanut ISIS jihadistijärjestö on teloittanut ensimmäisen, ensimmäisen vuotensa aikana 3027 ihmistä pelkästään Syyriassa lähi kärjistyneen kriisin johdosta pakolaisten määrä on jo nyt ylittänyt 50 miljoonan rajan ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Nyt kun ISIS järjestö on kärsinyt viime aikoina merkittäviä tappioita Länsi-Kurdistanissa ja YPG-joukot ovat lähestyneet ISISin pääkaupunkia Rakkaa, Turkki on tukenut entistä näkyvämmin terroristijärjestöä siten, että Turkin presidentti on julkisesti uhannut hyökätä Länsi-Kurdistaniin. Turkin presidentin uhka on julistettu juuri silloin, kun kesäkuun 25. päivä ISIS-terroristijärjestö hyökkäsi Kobaneen. Kobane ja sen lähistöllä sijaitsevassa kylissä menehtyi satoja siviilejä. Länsikurdistanin viranomaisten mukaan osa hyökkäystä oli saapunut Turkista. Ihmisyyttä, tasa-arvoa ja demokratiaa edustavan Länsikurdistanin Rojavan naiset ja miehet soti, sotivat jihadisteja vastaan kunnioitettavalla tavalla ja ovat sitä kautta edustaneet koko maailmaa. Me Finlandia-talon edessä kokoontuneet mielenosoittajat vetoamme etujärjestöön, jotta se tukisi länsi kurdistania niin terrorismin, länsi terrorismin vastaisessa sodassa, painostaisi Turkkia lopettamaan terroristien tukemisen ja erottaisi Turkin etujärjestöstä. Kunnioittavasti finlandia edessä kokoontuneet mielenosoittajat. Kiitos.